Acabamos de chegar aqui no Hudson Yard, seja muito bem-vindo. Eu vou te levar num giro por esse distrito. A gente vai subir até o topo do 30 Hudson Yard. É uma visão panorâmica 360 graus da cidade.